Welcome back to my another video तपाईँहरू सबैजना यो कोरोना यो महामारीको समयमा एकदम सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दछु अनि आज चाहिँ हामी मोमो च्यालेन्जको भिडियो लिएर आएको छौँ अनि हाम्रो मोमो चाहिँ ओरेन्ज मोमो च्यालेन्ज अनि लड्डु पनि छ अनि मेरो कम्पिटेटर चाहिँ मेरो सिस्टर इन लो हुनुहुन्छ अनि यो कम्पिटिसन चाहिँ हामीले के राखेको भने टाइममा राखेको छौँ जसले दुई मिनटमा जसले धेरै खान्छ ऊ विनर हुन्छ अनि यहाँनिर यो मोमो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बिबी सर मोमो छ अनि हामीले चाहिँ हाम्रो प्राइस चाहिँ थाउजन्ड थाउजन्ड रुपियाँ राखेको छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि जसले जित्छ उसको यो दुई हजार हुन्छ ए हजार हजार हुन्छ दुई हजार हुन्छ सो लेस स्टार्ट ल <laughs> हाम्रो टाइम स्टार्ट भइसक्यो खान सुरु गर्नु मेरो त हातै पो जान्छ है के को हातै खाने भने भनेको मारे जगह क्या हो तेरा नागिन जो थोड़े अंजनी को कब की कब जाने जो हामी मोमो काउन्टिङ गर्ने गर्नु कतिवटा छ one two four five six seven eight nine ten कतिवटा कतिवटा सो विनर आजको हाम्रो विनर चाहिँ मेरो सिस्टर इन ल हुनुभयो दुईवटाले गर्दा सुरुमै मैले जितेको सो यो मेरो गयो पैसा सो हाम्रो विनर चाहिँ आजको हुनुहुन्छ शर्मिला सो mm. आजको विनर चाहिँ हाम्रो शर्मिलाजी हुनुभयो मेरो सिस्टर इन्लोज्यू सो तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो होप तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो आउने दिनहरूमा अझै धेरै राम्रो राम्रो भिडियोहरू लिएर आउनेछु मलाई सपोर्ट गर्नुहोला अनि मेरो च्यानललाई प्लिज लाइक सब्सक्राइब सेयर अनि माथिको रहेको बेल प्लिज हिट गर्न नबिर्सिनु होला आउने दिनहरू म अझै धेरै भिडियोहरू लिएर आउनेछु स्टे सेफ स्टे हेल्दी है त bye bye thank you so much Thank you.